Bu mahnı Roma Lənkəranlı qardaşımızın adından və cəmi yaxşı qardaşların adından böyük qardaş Rövşən Lənkəranskinin əziz xatirəsinə həsr olunur. Ruhlu birin dövlətiyle varın itirdik Biz ki köhnə uğurların yadigarın itirdik Heyif zaman getdi həyatdamız Dar ki bırakmız Azərbaycanın fəqrin iftiharın itirdik Sən aldı məzar rənkaran iski röşən Çəkirik səsin intizar rənkaran iski röşən Səni bizdən aldı məzar rənkaran iski röşən Çəkirik səsin intizar rənkaran iski röşən çəkir Heç kimə bildirməsə də dərdini xəlvət çəkir Lənkəranlı Romaya sıvı saxlayır qardaşım Yoxluğunla barışmır o, sən üçün əsrət çəkir Səni bizdən aldı məzar Lənkəran iski rövşən Çəkir isəsin intizar Lənkəran iski rövşən Səni bizdən aldı məzar Lənkəran iski rövşən Çəkir dürtür gözlərində yaş Fələyin üzü qara olsun səni bizdən aldı Sənin yerimə böyük qardaş özüm öləydim kaş Səni bizdən aldı məzarən kəran iski lökən Çəkili səsin intizarən kəran iski lökən Səni bizdən aldı məzarən kəran iski lökən Çəkili səsin intizarən kəran iski lökən yaşımız da çox istəyib Yaşına baxma, oğru rövşən deyə səsləyib Deyibdi təkcə rövşəndir başımızın tazı Yoxluğun bizlər üçün olubdur acıdan acı Səni bizdən aldı məzarən kəran iski rövşən Çəkirik səsin intizarən kəran iski rövşən Səni bizdən نتنی انتظار کرن اسکروشن